Hallo zu einer neuen Folge von Wayne erklärt. Heute der Komparativ und Superlativ. Es gibt drei Formen von Adjektiven. Das erste ist der Positiv. Das ist unser ganz normales Adjektiv wie schön, schnell, groß und so weiter. Wenn wir Dinge mit Adjektiven vergleichen wollen, dann brauchen wir den Komparativ. Etwas ist schöner als etwas anderes. Und der Superlativ bezeichnet das, was am schönsten ist, also ganz oben in der Hierarchie. Wie funktioniert's? Der Komparativ bekommt ein ER angehängt, also schnell, schneller, schön, schöner, groß, größer. Wenn wir außerdem zwei Worte vergleichen wollen mit einem Adjektiv, dann brauchen wir ein Vergleichswort. Und das ist im Deutschen als, so wie im Englischen then. Also ein Flugzeug ist schneller als ein Auto. Der Superlativ bekommt am und dann die Endung stan angehängt. Am schnellsten zum Beispiel. Die Rakete ist am schnellsten. Wenn ein T am Ende steht, wie bei Verben auch, brauchen wir ein zusätzliches E, sonst können wir das nicht gut sagen. Also zum Beispiel am ältesten. Und manchmal brauchen wir auch einen Umlaut im Komparativ und Superlativ. Zum Beispiel groß, größer am größten, alt, älter am ältesten. Und wir sehen gleich noch ein paar mehr davon. Wie im Englischen auch, gibt es ein paar besondere Adjektive, die anders funktionieren. Im Englischen kennen Sie zum Beispiel good, better, best und genauso gibt es im Deutschen gut, besser, am besten. Außerdem gibt es viel mehr am meisten. Vielleicht sehen Sie schon mehr, more, meisten, most, ähnlich wie im Englischen. Gern, lieber, am liebsten. Und das letzte, was wir hier haben, ist hoch, höher, am höchsten. Das ist relativ ähnlich wie bei den regelmäßigen Adjektiven, aber es fällt das C beim Komparativ weg, höher. Und hier noch ein paar Vokalwechsel. A wird zu Ä bei alt, älter, kalt, kälter, lang länger, stark stärker, warm wärmer. O wird zu Ö bei groß größer, oft öfter und U wird zu Ü bei jung jünger, kurz kürzer. Ein paar Beispiele. Ich bin älter als du. Ich vergleiche mich mit dir und sage, ich bin älter als du. Mein Bruder ist jünger als ich. Ich habe mehr Katzen als mein Bruder. Ich habe zwei, mein Bruder hat keine, ich habe mehr Katzen. Und wenn wir mehrere Menschen vergleichen, dann können wir auch den Superlativ nehmen. Anna ist größer als Tina, Nina ist größer als Anna, also ist Nina am größten und Tina ist am kleinsten. Jetzt sind Sie dran. Üben Sie Vergleiche mit dieser Familie am besten? Dann haben Sie direkt ein Bild und sehen, was Sie vergleichen können. Auf der nächsten Slide gebe ich Ihnen ein paar Lösungsvorschläge, also pausieren Sie am besten hier und schreiben Sie ein paar Sätze auf. Man könnte zum Beispiel sagen, Homer ist älter als Bart. Lisa ist intelligenter als Bart. Marges Haare sind am längsten. Maggie ist am kleinsten. Bart ist größer als Lisa. Vielleicht sind Ihnen noch andere gute Sätze eingefallen, um die Familie Simpson zu vergleichen. Wenn der Komparativ und Superlativ im Satz vorkommen, dann müssen wir sie genau wie den Positiv auch deklinieren. Und zwar brauchen wir dazu ganz normale Adjektivendungen. Hier ein Beispiel. Ohne Nomen sagen wir, Nina ist am größten. So she is the biggest. Mit Nomen aber, wenn wir sagen wollen, wenn wir das Mädchen beschreiben wollen, dann würden wir sagen, Nina ist das größte Mädchen in der Gruppe. Größte steht hier mit einem Nomen Mädchen und wird damit wie ein ganz normales Adjektiv auch dekliniert. Das Größte. In unserem Buch beschreiben wir ein paar Superlative in der Schweiz. Und auch hier stehen die Superlative mit Nomen und werden deshalb, wie der Positiv auch, dekliniert. Hier ein paar Beispiele. Der Genfer See ist der größte See in der Schweiz. Oder der größte See in der Schweiz ist der Genfer See. Das Matterhorn ist der bekannteste Berg der Schweiz. Der bekannteste Berg der Schweiz heißt Matterhorn. Und als letztes Beispiel, die Insel Wert ist die interessanteste Insel der Schweiz. Wir könnten sagen, die Insel Wert ist am interessantesten. Dann brauchen wir es nicht zu deklinieren. Aber wenn wir Insel benutzen als Nomen, dann sagen wir die interessanteste Insel. Das war's. Tschüss.